Можно ли сравнивать ваш новый тяговый мотор с мотором DA100S или это разные категории? Это разные категории, это разные исполнения. Двигатели предназначены для разного, потому что DA100S 90, они открытого исполняя IP22, а у нас IP65, потому что DA90S его в воду не погрузишь, открытый. А это же можно погружать в воду. И плюс ко, ко всему, у, <clears throat> да, 90-е, 100С у них э, отсутствует собственная система вентиляции, у этих присутствует. И тут э, энкодер открытый, там встроенный, закрытый. Поэтому это разные конструктивы, разные исполнения а, электрических машин и для разных задач. Так что разные двигатели, разные машины.